Так, друзі, кості порубали, пробіжимося, покажу, що у мене мої жевжики. Так, тут эти нормальні. Скільки? Та вже неділя, мабуть, я їх от садив, одлучив, то тобто їдять хорошо. Що эти, що ті поносів не наблюдається. Сюди ще поки нікого не садив. борі і аськи. Зробив бо, еті, блох поганяв, огонку, тому що чухмариться почали. І також по сараю. По сараю. Бетон дуже-дуже довго, заливка моя сохне. І то я вже в перший раз скрив глибоко проникаючий Грунтовкою церезіт СТ-17. Один раз скрив, так жирно, хорошо. І ще навіть не повисохало. Я скривав вчора і ще он койде видно стоять жовті п'ятна, тобто пооставались. Були білі, як молочко, а це жовте стало. І так ходиш, ну ще коротше, воно ще не висохло. На пленки висохає дуже довго. Тим більше тут у мене закрито, тільки ота дверка відкрита для продува. А так висохає, звісно, довго. Ну, Зато схватиться хорошо, візьметься. Може і за пластифікатора так довго, не знаю. Ну, Хватається щось, як не странно, довго. Ну, коротше, я раз прогнав ґрунтовкою. Думаю, хай висоха з неї, потім ще раз скрию ґрунтовкою теж. І потім, вже після цього, як висохне другий слой ґрунтовки, тоді вже почну кидати перемички для пліт і виріжу ці пазики. І будемо кидати ось ці пліти. Ну а далі вже потім підемо вверх. По чуть-чуть все вище, вище і вище. Поставимо туди вікно. Ну, тобто, щоб тут можна було ходити ногами. Тобто тут по-любому куча движень ще буде, і щоб бетон верхній слой не повредить, не не почати ганяти той пісок. Тому що якщо почнеш, почнеться той пісок верхній щищатися ногами, то потім нічого з ним не зробиш. А так краще ізначально покрити його пару разів, щоб воно схватилось хорошо. І можна працювати. Коротше так. Уклон сюди воду пробував наливати. Весь вся вода уходить ось в цю ямку, в прийомний такий бункерок, прийомки, прийомна, приямок прийомний. Все уходить сюди. Ну, тобто мені то і не треба сильний уклон, ну все одно тут удобніше буде, навіть машину підігнав, е, щоб викачати ворота, машина заїхала, допустимо, в хоздвір розвернулася і ось качнув свободно. Та він навіть машина там стане, качнули зразу. Чіку приямок викачав та й поїхав. Ну, к примеру, можна так, можна своїм фікальним насосом, можна фікальним насосом переганяти кудись в бочку вивозити, виливати. Тобто варіантів куча, аби воно було готове. Так що то так. Вчора очередний раз покосив повністю тут все, там за сараєм, тут все. І зараз треба йти косити там за двором, за забором, з тої сторони і з тої сторони дуже багато. І перед самим головним двором теж ще косить, не знаю. Сьогодні щось так не хочеться косити, ну хочеться, не хочеться, а треба. Коротше, такі от діла. Сьогодні у нас воскресенье не жарко, ну так, не холодно, скільки, да, не на градусів 20, зараз навіть глянемо скільки градусів. А, 25 у мене показує 25 градусів. Ось коса. поросята бьются. Эти пельмени нормально. Ну, сейчас уже туда-сюда пару часиків пройде, будем управлятися. Короче так. Продов не вимивав, буду в понедельник вимивати. ну і дезінфекція. Хлорки. Хлорка, вода, дезінфекція. І, кстати, покрив обізянку сьогодні покрив аматор обізянку. Я її вигнав з станка, одвів її до нього, він її покрив. І вона щось почала на нього кидатися. Думаю, таке ще, що хоч би. А вона його вже раз побила обізяна. Колись вона не не загулювала. Ну як, не була ще в загулі. І я до нього підпустив, вона як почала його кидати, як м'ячик. Тому я дивлюсь, він її покрив удачно, хорошо довго зливався. Втивлюся, все, він вже спригнув і вона почала на нього пригати. Якась вона мазохістка, що любить після цих діл побити свого напарника. Тому я зразу її забрав і в станок поставив. Думаю, не буду. Коротше, отак. Ну, а так що, так поки без происшествий. Все хорошо і все отлично. Хай сидять. Коротше так. Осталося в мене два мішка цемента з того сарая. Кудись потім оприходимо. Коротше, такі, друзі, діла. Ось такі, друзі, діла. тут, а я нічого не робив з цим літнім вигулом, так він і залишився. Ну Тут таке солома лежить, паркетка моя. Металлом там обшив на будущее. А тут аж хочу теж як там сделаю, сделать выше дверку, бо там дверка вище, а тут закрита самим профілем, виходить, перемичкою і профлістом. Тобто випилю і все нормально, щоб більше було, щоб більші і самі свині виходили більші розміром щоб не царапали спини, то і доріжу, щоб сюди потім кого на м'ясо вбирати, буду сюди виганяти. Ну чи просто туди вигнав, сюди помив, там убрав, ну куча варіантів. Коротше, а так. А так що, тихо, бачите як тихо. Собака не бігає. Аська там спить. Аська, кстати, не покрита і должна була вже родить, ну так і не родила, значить він її не покрив, як вони схрестилися перший раз. Нічого він її не покрив, все прохолостило. Ну, загуляє через півгода. Хай криє. Може це в них так, як і в свиней, перший раз ніфіга, а потім. Коротше, отак. От, бачите, після обід воскресіння. Тихо, ніхто не жужжить, не кричить, ніде нічого не чути, щоб машини їздили. Виходний люди віддихають. Коротше, от дивіться, забрав я поросят, виходить, цих в понедельник це я забрав їх в обізяни в 35 днів. І Сегодня воскресенье. Вчера обезьяна стояла хорошо. То есть получается, с понедельник я забрал поросят, в субботу она уже стояла хорошо. И загул у неї був отличний. Можна було крити. Ну, я думаю, в перший день не буду крити. Вчора вона тільки почала так і то вяленько гуляла. І я її не став покривати вчора. А сьогодні після обіду аж покрив. Ну, стояло хорошо, так е, загнав, все чітко, він покрив її, все так жорстенько, хорошо, довгенько спригнув, і ото вона почала на нього вже накидуватися. Поэтому, думаю, треба її назад. А я взагалі думав оставити її до завтра, до утра там обіцяну. Думаю, хай може він там ще раз-два по-любому її покрив би. А потім подивився на її поведіння, що вона на нього почала кидатися. Він проти неї молодіший і менший. Поэтому, думаю, ще порве його і не став, забрав обізяну, тому що зараз у мене опять забирають поросяту київлянки. Київлянку покрию теж аматором. А Нюрка теж в неї забрати в один день з київлянкою, і Нюрку покрию лантрасом. Вона канторша, хотів дюрком, ну покрию, закажу свого знакомого семя дозу по почте ландраса и покрою ее ландрасом. Попробую кантура ландрасом. А потом уже в следующий, як мої ефки опоросяться, покрию їх ландрасом, щоб поставити себе ремонтних свинок, ну і так далі. І подивитися, як ландраси на откорм. Підуть, не підуть. Понравиться, не понравиться. Ну, коротше, такі діла, друзі. А так все тихо. Дай Бог, щоб то так везде було, як зараз у мене і надо мною. Всім мирного неба над головою і всього самого найкращого. Не опускайте руки. Всім пока.